to get respect up on the street. I am the one, the way your son don't need. But my hope will never die. Oh! <laughs> lewatin Here bagus Uy, cedap cebu Ah, ini sorry, ini sorry, ini I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street. falling down, but the same. Mary Pickford. За миний кейборд бол ингээд аа яг бүтэн механик биш гэхдээ ер нь хагас механик За энэ загвар нь яв юу юм бэ гэхлээр энэ э, LOC ч юм уу. AOC гэсэн загвартай юм шиг байна. 2 цагийн дараа Хариу бичсэн биз шүү дээ. Хактад л болоо штт гинэ. Нэр тийш дээ. бишгийг бол хагтчлаа. Хүмүүсийн санал болгосон гойго тоглоом гэдэг. Оо! Уу. Уу. Уу. Аа. Яа, санях. Бас нэлээ сайн толддог юм биш үү? Сая сая ямар азар аа юу ороод ирвэ? Аа. Аа. Оо, оо. Уу. Чи ямар амар гатж яана өгшөө? Арай л амар гатж яана. Чи бас юу хийж байгаа юм бэ чи? би өглөө ой. Оо ардаас юм ороод ирээ. Ой. Би явлаа ой. Өгшөө. Амрья. Амрья. Би би өгчлээ. Би өгчлээ. Санаа. Но. Юу. No. Urgent. So болжээ тэгээд нүү Dude wait wait wait wait Wait please dude Энэ бичлэг чи оруул оруул. Үгүй. Үгүй. Oh my god. Oh. What you gang? oh. Oh, yeah. big, big head on the beat. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Gucci gang. Spread their racks on new chain. Yeah. My bitch love do cocaine. Ooh, I fuck a bitch, I forgot name. Yeah. I can't buy me no way to. За цаашгаа миний цаг байна. За энэ цаг нь болохоор шүм нь болохоор ямар нэгэн авиа ч юм уу За тэгээ ерөөхдөө миний setup ингээд ерөөхдөө ингээд хүндрэлж байна. Одоо setup ч юм уу room tour ч юм уу мэдхгүй нэг тийм их юм хийчих шиг боллоо. За тэгээ имжлэг үзээд юу ч гэсэн setup бичлэг хий гэсэн хүмүүсүүд бол хангалттай имжлэг үргэж чадсан баг гэж найдаж байна. You so you so precious when you smile. Yeah. Hit it from the back and drive you. Look at this dude. <laughs> Wait till you see the. <laughs> no, no, no, no. <laughs> Oh, he's actually good. Oh, oh, he's actually good. Oh, he actually won. Damn. Nice, man. The other one is using an arrow. The other one is using a stick. Oh! It was a dog! <laughs> that was kind of funny. <laughs> Okay. Well, <laughs> it was a it was a draw. Эвна бохгүй мянган липэндэ пишги ид хүч ерөөсөө өмс байгаагүй би. Тэр новоос ирсэн garbage бүгд өмсөг ганц шүл байхгүй өөрийгөө гам бэрэг гэсэн ч дэсгүй юм байна. Тосгүй байсан ч болоосаа пишги олон хүнтэйч болоосаа Монгол гүд писэтэйч болоосаа god төлбөр буурдагч болоосаа сургууль чи эсвэл та яг одоо пишги эдэж бай. Нуу. Koyduk istedi ya. Yo. Ha? <laughs> Үгүй олсон. Яаж юм бол? Би буцтай чи. Йоо. What the fuck? Ой намаа гаргаач. Ууш намаа гаргаач. Би мангар хойно шээж үлдчих мүлдээ. Үе. Йоо ёо. Тогтоогоо. Энэ дотоо үжи я. Чи цаа. Бөөдрөө чи цаа чи. шууд. За яа. Э, юу вэ? Юу? Дугаараад байна. Нэг балерин дугаараад шүү. Үлчээ юу. Үгүй. Юу? Зүгээр өгшөө. It got me гинүү. Хүн амьд төш төө. Энэ намайг автсан гинүү. Тэг тэг kick out by the sea and run. Don't let it get you. А? Nice nice nice. Яа. Элтэж. Аа, гүцгээ. Өгсөж яггүй. picture. final fight. Fight! yes! Woo! It's a final fight. Fight!